Na casa 6.3, nós representamos aqueles recursos que fazem parte é, do capital dessa organização e que é, sejam recursos reais ou recursos é, jurídicos que são necessários para a, a, o desempenho da sua missão. Né? Então, a gente pode estar falando assim de um domínio, um website, é, uma conta é uma conta bancária específica da organização, é, outros canais de, de, de divulgação, eventualmente se a organização tem um espaço físico é, próprio, ela pode representar aqui também, é, ou se tem recursos é, em algum tipo de conta, algum fundo, também pode ser representado aqui. E por último também a própria é, regulamentação, né, a própria identidade jurídica, o CNPJ que, que é, essa organização precisa ter para operar, para ter conta, para é, ter é, sede, tudo isso entra como recursos é, necessários para, para essa operação e tudo vai nessa casa 6.3.